ingeniero, habla del cambio civilizatorio y creo que usted parece entender bien, alguna vez le escuché que la globalización... Que hable como hombre. ¿Que hable como hombre? No, no, que hable tan fuerte.